Pues aquí lo habíamos dejado el otro día. Pulsamos el interruptor, desactivamos el campo de fuerza y salimos por patas. Aparte de la nave también habrá unos cuantos soldados nuevos. Si ponemos unos entregadores en condiciones. La nave ya la estoy viendo. Aquí están los soldados Esto ya es un mano a mano con la nave. Vaya pues bueno, vamos a sacar el lanzamisiles. Y a ver si, si podemos llegar al otro lado. ya le hemos dado el primero es un buen sitio para disparar porque hay demasiados Vamos a intentar llegar aquí a la zona aquella ensangrentada sin un poquito de vértigo, sigue dando

pero el pase más difícil. Bueno, los Santos tampoco es que sean fáciles. Viaje de vuelta a por el vehículo. Sí, recargamos un poquito la vida. si se las casas, bueno. Vamos a ver este salto. Este otro. Sí, sigue dando un poco de, de cosquillas en el estómago. Pensaba que no, pero sí. a por el vehículo e intentar salir de aquí. Aquí habrá un cambio de fase. Recargamos el tope. Sí, se a la imagen y cambiamos. Y ahora solo nos queda volver al vehículo pero seguro que aquí nos espera alguna que otra sorpresa. Sigo quedando embobado mirando todo el detalle de, de los escenarios, cosas que cuando juegas en el monitor no te fijas tanto, claro, pero ahora como estás dentro del mundo es que cambia totalmente. en la casa, los barriles, todo. Pues es tan bueno el efecto 3D. Pues vamos a ver si superamos esta última parte. Vamos a subir al coche. Está sí. el posicionamiento absoluto. Pues puedo asomarme por aquí. realismo que yo creo que es necesario para la versión final de los productos humanos. Recuerdo esa que es <laughs> ¿Qué pasa? Ya, la fase sigue por aquí. Pero vamos a dejar que ya está bien por ahí. Pues esta ha sido la fase del puente dejarla y dos. Lleváis mucho tiempo pidiéndola, pues aquí la tenéis. Hasta la vista.